Мне мама косу заплетала, бант красивый завязала, празднику мы наряжались, быть красивыми старались. Я походкую своею вокруг его встречаю, И комплименты свой адрес частенько получаю. Все прекрасны, приезжаешь, спасибо. Ой, все стране изящный милый Васил. Не просто девочка, а края красоты. уверяет бабушка, что с моим талантом заниматься музыкой нужно с детских лет. Воспитывает бабушка внуков музыканта. Отвлеченка тут музыка, если слуха нет. Хочется что за милым физиком